Mansura shahrida deydi, payshanba kuni mana kechki payt o'qishini kishini darsi bor ekan. Payshanba kungi darsimizni boshlashlikdan avval masjidga chiqishligimdan burun, masjidga chiqishimdan avval meni oldimga bir yosh talaba yigit keldi-da, qattiq bir yig'lagan, g'amga botgan holatda kirdi. Kirdida ey shayx ko'pchilikni duosi ijobat. Mana shu majlis muborak majlisda o'tirgan kishilarni Duo sababli Alloh taolo duoyimizni ijobat qilsa. Otam haqqiga duo qilib bering dedi. So'raganimda otasi vafot qilganligini aytdi. Alloh rahmat qilsin otangizni dedi. Lekin u bola otam nohaqda bir achinarli xunuk holatda jon taslim qildi. Jamoatdan duo bering. Otasini tarix hissasini so'raganimda u otam Alloh uchun bir rakat namoz o'qimagan odam. Men benamozlikni katta qanaqa katta gunoh ekanligini yaxshi bilaman. Lekin otangiz haqida to'liqroq gapirib bering. Shoyat men odamlarga ibrat uchun gapirib bersam shu qissani. Otam bir rakat ham namoz o'qimagan. Jismonan nihoyatda sog'lom, biror marta og'rimagan, biror marta kasaldan shikoyat qilmagan baquvvat odam edi. Ana shu vafot qilgan kuni otam bilan tushli ovqatni qildik. Biz oshxonada turar ekanmiz. Otam qornida qattiq og'riqni sezdida yeganini qayd qilishlikka majbur bo'ldi. Hojatxonaga kirib ketdi. Hojatxonaga kirib, tizzasini yerga qo'yib, hojat qilinadigan o'ringa tumshug'ini tiqib qayd qilar edi. Har o'kira kelganda, qayd qilishga kelganda tumshug'ini tutadi, qayd qiladi, turadi. Biz oshxonada turib, hojatxonada bo'layotgan narsani eshitib To'satdan qattiq bir ovozni baqirdida qattiq bir ovozni eshitdik. Birdaniga jimib qoldi. Shoshib kirganimizda otam ikkala tizzasi yerda, yuzi esa ana shu hojat qiladigan o'ringa botgan holatda turadi harakatsiz. Otamni ko'tarib olganimizda jon taslim qilib bo'lgan edi. Yuzi hojat o'rinda turadi. Shayx Muhammad Hasan aytadi: "Men bitta narsani so'rayman sizdan. Bitta narsani. Uyingizga boring. Uyingizga borib onangizdan otangiz nima ish qilganligi, hayotni nima bilan o'tkazganligini so'rab keling. Yigit bordi, onasidan so'radi. Otam nima ish bilan shug'ullanadi? Onasi yig'lab javob berdi. Bolam, otangiz odamlarga riboga, sutxo'rlikka pul beradi. Qarang, og'rimas ekan. Og'rimas ekan. Shunday odamlar bo'ladi. to'rlik bilan qiladi, bitta joyi og'rimaydi. Nimaga? O'zi og'rish ham ne'mat. O'tgan darsimizda aytdik, joningizga bir og'riq yetsa, tikan sanchilsa, badaningiz og'risa, gunohlaringiz kafforat bo'ladi. Alloh taolo bemor qilib 1 yil, 2 yil yotib jonini olgan bandalarga rahmi kelibdi. Gunohlarni dunyoda tozalab turib ketibdi. Ha bu og'rimagan. Bu bola kelib shayxga aytib berdi. Shayx ha ha ana shu ana shu uni mana shunday bir xor iflos holatda jon taslim qilishligini sababi o'sha Alloh man qilgan ishni qiluvdi haromdan yegan edi harom bilan badani o'sgan edi harom bilan go'sht semirgan edi jon taslim qilgan joyi ham harom joyda bo'ldi Alloh subhanahu va taolo mana shunday bir achinarli holatdan hammamizni o'zi bir asragan bo'lsin sutxo'rlikdan o'zi bir panoh bersin, aralashib qolishlikdan. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar, sutxo'rlikka qo'l urib tiyilmagan kishilarga Alloh taolo ularni xor qilishligini aytgan. Nima sababdan mana shunday holatga tushdi? Sutxo'r bo'lgan kimsalar qiyomat kunida qabrlaridan jin chalgan majnun kabi turadilar. Bunga sabab ularning bay oldi sotdi ham sutxo'rlikning o'zi-ku deganlaridir. Holbuki Alloh bayni halol, sutxo'rlikni harom qilgan. bas kimga Parvardigoridan maviza, nasihat yetgach, sutxo'rlikdan to'xtasa, u holda avval o'tgani o'ziga va uning ishi Allohga topshiriladi. Va kim sutxo'rlikka qaytsa, o'shalar jahannam egalaridir va unda abadiy qolajaklar. O'sha yozib qo'yilgan narsalarda bir ko'rgan edim, bir shayx minbarda o'tirib o'quvchilarga dars beryapti. Dars beryapti. Shunday shunday gapirib turib, dek joyiga kelyapti. Ikkinchi marta gapiryapsizda shuni yiqilib tushdi. Odamlar eshitganmiz, sajda qilganda ketganlarda. Odamlarda eshitganmiz, sabbo vaqt turib shunday to'xtab qolganligini eshitganmiz. Bu insonni hayotda qilgan e'tiqodi, qilgan amali hamda yegan luqmasiga bog'liq bo'ladi. qawli hada va astagfirulloh va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mansura shahrida deydi